Аз достар, шамымыз кірі шам базар одан нұқаят көп. Бағларымен аз танышып өтамыз. Іскірі шам базарда ең рекорд өпкіс бұққа кіріпті. Өзіміздің ешенбі боламыз, Абдухалықхан ешенбі бабы өпкізін алып кіріпті. 25 мың саман дейапты, 20 мың саманға маңыз саудагер kattayapti yosh qarab bor ho'kkizni qarang ho'kkiz ham ho'kkizmasam mana buni qozog'inchta yerda o'n ming soman deyotgan ekan to'qqiz ming qilibdi bozor mana bu sovun yer bolasi bilan to'qqiz yarim ming deyotgan ekan to'qqiz ming uch yuz savdo qilyapti mana ko'ryapsizlar mana yana bitta sovun yer balosi bilan 13 ming deyapti 9,5 ming bozor qilib turibman ko'ryapsizlar nechinchi balasi ukam ha bilmaysizmi mana yana bitta sovun serimiz 13 mingga yetgan ekan bozor ertalab 10 ming ko'targan ekan hozir 8,5 ming deb savdolashyapti mana ko'ryapsizlar bolasi to'rtinchi bolasi ekan bolasi ho'kiz ko'rasiz ko'ryapsiz mana u boy ham nechta nak sotding boy nechov sotding beshovlar sotdim beshovdimi foyda bormi ishqilib mana bilan biznesmen bo'lib ketgan yigirma bozor qancha qildi hozir o'n yetti qildi bolasi bilanmi bolasi bilan o'n yetti qilibdi yigirma deyapti na kalamak ham mana ko'ryapsizlar mana qo'chqorni yosh qo'chqor bir yarim ming deyapti bozor ming so'm qilibdi bunisini norgisini sakkiz Mana zabunachilar, bu echkilar, katta echki 3,5 ming so'mdan ko'ryapsizlar. Pensiya 3,5 ming. Aka bozor qancha qildi? Bozor 2.8. 2.8 qilibdi bozor. bor edi, sotiladi. 3,5 aka uloqli echkini qancha dedingiz aka uloqli echki qancha deyapsiz sakkiz yuz qildi sakkiz yuz ha to'qqiz yuz aytgan ekan sakkiz yuz qilibdi bozor o'n bir qilyapti kelyapti